すんちゃんうんちゃんええどうしたの誰かが床のお叩いてたよでもコーヒーくれたあっちいるよ早く早く오시리누가오시리우리유카오시리를오시리순정엄마갱가신나야되네맞て。대갱가신나야돼갱가신나야돼